ぐるぐるアニメ劇場くくりは手紙を読んでおるかのくくりやこの手紙を読む頃にはたくさん魔法陣を書いてたくさんの戦いを超えてレベルも上がっているじゃろ残大陸へ行きこの限り知るがよい恵み族の秘密とお前のすべきことを。 あの人に会いたじゃろうか大僧侶ファンザナファイナム20年この日のために20年もかかったヨロテフ村で毎夜夢の中に金色に輝くわしが現れ村の北の祠に行くよう進め村の北の祠では巨大なわしの像が現れ最後に何十体というわしの彫刻に抱えられこの大陸にやってくる誰も来ないな。 やそやそやそやそやそやそやルンルンあれは殺す将来きらめくデスティあなたの